ikindi bakobwa bakobwa umusore mwahuriye mu kabari mukarara munywa inzoga muryoshya ngo ntabwo aba ari umugabo kuko iyo bibaye kenshi muhuzwa n'akabari buri joro nakugeza mu rugo azaguta agenda ajya gushaka abandi baryoshye mm. sinzi wenda n'aba bandi bishyingira nimba bijya bibabaho ariko ndakeka wenda binababaho mm. hari ukuntu mu ijoro ry'ubukwe iyo iyo iyo ufite mariage mu gitondo ba nyogosenge ba nyoko wanyu bose baza na bakuru bawe niba bafite bashyingiwe bakaza kuguhana uburyo bakubwira ukuntu ugiye kwitwara imbere y'umugabo uhita uvuga uti burya wa muntu twakundanaga ndumva bikomeye ni ikindi kintu ntabwo utajya kubona nk'uko wamubonaga ibyo rero akaba ibyo bigutera ubwoba samutayimu niyo mpamvu ubona no mu bukwe bwinshi ujya kubona ukantu umugeni arariza aramarira se koko n'ay'ukuri cyangwa ni bindi byo kuba ushaka gutwika aya ariya marira n'ay'ukuri mm. niyo mwaba musanganywe ka gihumbi mm. ariko bitewe n'ibyo uba wabwiwe muri uwo mugoroba umugabo bamufata gutya ajya wubaha umugabo kuganduka uri mm. umusore harya eh, ngende uwo musore ariko ah, niba uri umusore ntabwo wabimenya <laughs> urahari benshi mm. ariko ntibihebe icya mm. mbere ni ukwifata neza bakajya birinda ibintu by'amavanse no gusura abasore eh, bijya bibaho ntabwo waba uri kugandisha se abandi bantu <laughs> bajye birinda gusura abasore ni umuco ko atari sawa se aya aya aya umusore mm. arakubeshya ko agukunda mm. kuzanaho imibare y'ubukwe mm. wakubita imyaka <laughs> ufite wakibuka ko abandi bagiye ukajya kumusura ejo akakubwira ati nyamara utampaye ntibyava mukamuha ngo tuzabana biba byarangiye icyo yaragutegerejeho aba yakibonye rero abakobwa bagerageze ubukwe burahari imana ivuga ubukwe burahari iyo mu gihugu hari amahoro ni n'ibirori biba bihari akantu nazemo ntabwo ari sawa ntako kuganira ni ukuri ntibihebe mm. rwose ndabakomeje cyane basenge bifate neza umukobwa yifashe neza mm. ntabwo yabura umugabo yifuza eh. yego cyane ntabwo yamubura mm. eh, ni ukuri mpagazeho hanyuma ikindi uretse eh, kunsezera winyirukanse <laughs> witonze <laughs> ubundi umukobwa wese niba ageze mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura niba ari umusinzi mugire inama agabanye inzoga niba ari ubusenga se asenge neza ariko nawe ntakabyara ukuntu abantu bajya mu bintu bikavamo ubuyobe ubundi yicare ategereze azasubirizwa muri ibyo yesi reka tugusuhuze kandi twifurize ibihe byiza aho uherereye hose kuri ino si ya nyagasani ku mugabane wa aziya afurika Australia ndetse na Amerika tutirengagije hano iwacu mu Rwanda tugusuhuze aho uri hose niba wumva ikinyarwanda harimo n'abantu batari abanyarwanda bumva ikinyarwanda abakongomani, abarundi ndetse no mu bindi bihugu ibyo ari byose harimo na za Uganda ntabwo ari ngombwa ngo ube uri umunyarwanda upfa kuba wumva ikinyarwanda wumva ibyo tuvuga uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tuba dushaka buri kintu cyose cyahindura ubuzima bw'abantu tugashaka abatumirwa. bazi icyo kintu uyu munsi turi kumwe n'umukobwa aragaragara nk'umukobwa ariko ni umumama <laughs> ahise ahakana <laughs> turakwakiriye kuri yoro tivi uratangira wivuga kugira abantu basobanukirwe ko utari umukobwa murakoze amazina y'ababyeyi ni uwase ana ariko abantu benshi banzi ku izina fifi mm. fifi ryavuye hese ni akabyiniriro mm. kandi nyine ababyeyi ababyeyi turabigira nanjye wowe mfite mfite na namwishe mm. eh, ni akabyiniro kamwe baguhamagara byoroshye apana yandi yo ku irangamuntu mm. yo ku ishuri ni ibyo birenze ibindi ndi umumama nyine nk'uko wabivuze bamwe mu bakureba nanjye ndimo nabona uri umukobwa none umaze kutubwira yuko uri umumama abasore rero bari kureba kuri yero tivi musubize amahirwe mu isaho ndabona yambaye n'impeta eh, cyane genda eh, eh. umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe mm. maze n'igihe kinini buriya mm. nubwo wabonye ameze nk'umukobwa ariko amaze nk'umwaka umwe reka imyaka mm. itandatu urumva se ari mikeya itandatu ni myinshi cyane ine Mm. twarabanje turitonda nyine ntabyo kubyara umuntu yihuse niko bimeze mm. eh, uyu munsi rero dufite ingingo imwe dushaka kuba twaganiraho ah, ku bantu ku bakobwa cyane cyane ni ku bakobwa ah, ku bakobwa bitegura kurushinga bakavuga ati se mfite ubwoba abakobwa benshi baba bafite ubwoba ngo ngiye kuva mu rugo ese ubundi umukobwa ugiye gushaka umugabo cyangwa umukobwa ugiye kurushinga ubundi ni ibihe byiyumviro uba wumva ufite nkawe nka fifi wari ufite ibihe byiyumviro wumvaga bigiye kugenda gute mu rugo rushyashya ahantu hashyashya ugiye biba bikomeye mm. ariko kandi ni byiza mm. ah, nk'umukobwa nta urumva uba ugiye guhindura ubuzima mm. nimba wabanaga n'ababyeyi usibye ko njye nanagiraga umubyeyi umwe mama n'ahantu ari nabona ikiganiro rwose ndamushimiye imana izamuha umugisha ntako atagize ariko nk'uko ugiye ku kuba waramenyereye kubana na mama wawe mm. ikibazo ugize noneho ugiye kubana n'undi muntu umusore mutakuranye mm. urumva deja nubwo aba ari inshuti yawe mm. ari kugira ubwoba ko urumva ntabwo mwamusanganywe niyo mwaba mumaranye imyaka ingahe kuba mugiye kubana mu nzu biba ari ikintu gikomeye nta muntu bidatera ubwoba eh, yewe ubuse ni byinshi eh. icya mbere uba wenda ufite abavandimwe byonyine no kwibona mu cyumba nawe mwenyine mhm. biba ari ubwoba eh, mhm. biba biteye ubwoba umuntu uvuga ati nta kibazo eh. hmm? rero dore ikintu cya mbere gitera ubwoba mhm. tugendere ku mico y'ababyeyi bacu sinzi wenda n'abandi bishyingira nimba bijya bibabaho ariko ndakeka wenda binababaho hari ukuntu mu ijoro ry'ubukwe iyo iyo iyo ufite mariage mu gitondo ba nyogosenge ba nyoko wanyu bose baza na bakuru bawe niba bafite bashyingiwe bakaza kuguhana uburyo bakubwira ukuntu ugiye kwitwara imbere y'umugabo uhita uvuga uti buriya muntu twakundanaga ndumva bikomeye ni ikindi kintu ntabwo utajya kubona nk'uko wamubonaga ibyo rero akaba ibyo bigutera ubwoba samutayimu niyo mpamvu ubona no mu bukwe bwinshi ujya kubona ukantu umugeni arariza aramarira se koko nayo ukuri cyangwa ni bindi byo kuba ushaka gutwika aya ariya marira nayo ukuri mm. niyo mwaba musanganywe ka gihumbi mm. ariko bitewe n'ibyo uba wabwiwe muri uwo mugoroba umugabo bamufata gutya jya wubaha umugabo kuganduka mm. uri umusore harya eh, ngende uwo musore ariko ah, niba uri umusore ntabwo wabimenya <laughs> kugandukira umugabo mm. harimo no kuba yagukenera akakubona ukumva ah, agiye kugutegeka noneho eh, niba wakeneraga kwigira gutembera ukagenda utavuze eh, noneho ubwo ugiye kuzajya bigusaba ngo ugire ubwira atari buri munsi ndajya aha mm. nintinda wihangane nunatinda urahamagara yabyanga ukabyihorera kandi bigufitiye inyungu mm. ah, biba bikomeye mm. eh, biba bikomeye kabisa ariko simbatera ubwoba rero ariko kugeza akanya umaze kutubwira ingingo imwe wenda turashaka nk'eshatu iyo ni ingingo imwe yo kuba ugiye gusanga undi muntu utabusanzwe mu buzima bwawe mubana sitiri mwari muri inshuti ariko ntabwo mwabanaga mu nzu muri kuroze hmm. ikindi kintu gikomeye hmm. burya nubwo mwamubana mubana musanzwe mukundana hmm. ntabwo muba icya mbere hagiyeho ko ugiye kujya urarana n'umugabo mu buzima bwa buri munsi kiba gikomeye ku bantu b'abakobwa icyo ngicyo ndagira ngo ngire ikintu nkivugaho <laughs> ku ruhare rwanjye hari igihe usanga nk'umukobwa icyo ngicyo wenda se ntitwagikuramo ko hari igihe usanga nk'umukobwa agiye kwibanira n'umusore n'ubundi bari basanzwe n'ubundi bibanira niyo baba babana aka kamanze kote y'abantu batari basanganywe muri ubwo buryo iyo mutari musanganywe ugomba kugira ubwoba bwabyo kuko hari igihe uba utabizi ababizi se bakirinda oya noneho niyo usanzwe ubizi tujye no kuri kote y'umuntu basanganywe mm. hagiyeho ko noneho wenda ubundi wabikoraga gutya ukagenda noneho bigiye kuba itegeko <laughs> none se azakura gute kandi yakuzanye ngo ibyo yaburaga ajya abibona kuganduka ni itegeko ni mm. itegeko igihe n'ababyeyi bari gukurikirana ikiganiro banyumve neza mm. buriya nubwo byitwa itegeko ariko natwe tuba tugomba kubyubahiririza kugira ngo iminsi byarakaze Eh, basi umugabo ntanagenda agende wagerageje mm. ariko ntavuge ngo ndananiwe tugira imirimo myinshi turananirwa pe mm. ariko no kuganduka ni ngombwa rero hari igihe ubikora ku buryo bwo kuganduka ariko wowe wumva mm. biri kure urumva ariko aho ngaho haba hajemo ya mpamvu y'uko yakuzanye eh, birakomeye ariko ku usanzwe we yashatse adasanzwe abibamo aba ubwoba bwabyo mm, bya bindi eh. byo wakoye akorakora aho ashaka birakomeye <laughs> biba bikomeye mm. eh, bikomeye ariko nanone sintera ubwoba abakobwa iyo ngingo abakobwa niyo nyamukuru se bakunda kuba batinya bakavuga ati njya kuzajya nganduka buri munsi buri gihe buri gihe buri gihe bikaba ngombwa yuko noneho bibatera ubwoba bakavuga ati mana ibi ni ibiki urebye mm. nabyo birimo ikindi si byo gusa dushingire no ku by'iyi minsi wenda nubwo uri umusore uri umunyarwanda mm. urabibona ko bibaho kenshi icya mbere hari igihe umuntu ubuze abantu benshi bagiye bashaka bikanga nawe hari igihe utekereza ngo none ko mvuye mu bukobwa nkaba ngiye kuba umugore mm. bikaba wenda bigiye ku mugaragaro bigiye kwitwa ngo umugore runaka mm. ejo n'ibyanga bizagenda gute nkaba nka runaka urumva uba wamaze guhindura titire niko nabivuga n'icyiciro iyo mm. byanze ntabwo usubira iwanyu ngo witwe umukobwa mm. niyo ugiye ahandi hantu witwa ikindi kintu ntabwo nyine biba ari neza nk'uko wakabaye uri kumwe n'umugabo mm. rero wumva ubwoba bwo bufite ishingiro niyo mpamvu mbashishikariza n'ababyeyi bose bajye bihangana n'ubwo bikomeye eh, bihangane bajye banasenga ikintu cya mbere ni ugusenga n'ubundi ukizera imana ibintu byose bigenda neza ubundi rero buriya ikintu cyose wakora utagisengeye ndatekereza kitaguhira kuko uba ugiye kubana n'umuntu mutakuranye na musaza wawe mwariranywe mu rugo mwicara mu Rwanda mukuru wawe murumuna wawe murarwana muramurasamo eh, kandi mwonsi ibere rimwe mwasangiye byose noneho ugiye kubana n'umuntu mwese muhuye mukuze urumva ni yakayo umwe kwiga undi murigana kugeza mushaje uzambabare wenda uzashaka umuntu ukuzeho sinzi mm. umubaze burya mwicara mwigana kugeza mushaje wenda umwe agataha eh, rero ubuzima bwo bwo kuvuga kuba mu rugo ni ishuri ariko kandi nanone iyo umuntu asenze njye mbona byoroshye wowe nka fifi wari ufite ubuhe bwoba kuri uwo munsi w'ubukwe uvuga ati hahandi biba butangiye kwira bumaze kuba nka saa kumi n'ebyiri mu gihe cy'impano mm. buriya rero njye mfite ibintu byinshi byanteraga ubwoba mm. Ah, natangiye gutekereza impanuro nafashe mu mugoroba wakeye buri buke ubukwe buba mm. nkajya numva ntazabishobora nkajya numva umugabo kurarana n'umugabo narimenyereye kuba niraraniye na banjye mm. se na mukecuru wanjye tukiryamira mm. eh, byaneraga ubwoba cyane ko njyewe umugabo wanjye ntabwo nari mumenyereye eh, ntabwo twari tumenyeranye ikindi noneho nkongera nkagira ubwoba bw'ukuntu bishobora wenda kutazamira mm. ugasanga wenda hari igihe bitagenze neza ugasanga wenda ndashenye mm. ibyo nabyo nari mbifitemo ubwoba mm. ariko narasenze ikindi ndangije ubukwe buraba ngeze mu rugo niyumvamo ko ngomba kumva ko nabaye umugore numva ko ngomba kujya nihanganira ibyo nahura nabyo ubwoba bwo ubwoba bwo umuntu aba afite ubwoba bwinshi ariko ubundi iyo umuntu yageze mu rugo agasenga mbona byoroshye biroroshye pe kuko uba ugiye kubana nawe nawe ni umuntu mm. icya mbere uragerageza ukitwararika ariko burya ikintu nawe kigorana umwaka wa mbere mm. ubundi nyuma ibyo umuntu mubana akunze ibyo yanga uba umaze kubimenya ubwoba bukagenda bushira mm. eh. ubwo rero nta bwoba pe nta bwoba namwe mushaka abagore n'abandi bashaka abagabo nta bwoba hmm, nta bwoba nta kibazo rwose buri muntu wese yaba ari umusore ukeneye kurongora hmm. nta kibazo yareba uwo akunda ariko nanone abasore mwirinde gutwarwa n'amaraha hmm. kubera ko hari utwarwa n'umukobwa akavuga ngo twahuriye mu kabari twagize ikirori twaryoheje bagera mu rugo bikangwa ntabwo ari umugore ikindi bakobwa bakobwa umusore mwahuriye mu kabari mukarara munywa inzoga muryoshya ngo ntabwo aba ari umugabo kuko iyo bibaye kenshi muhuzwa n'akabari buri joro nakugeza mu rugo azaguta agenda agiye gushaka abandi baryoshye ariko nawe niho muba mwarahuriye yawe yawe ubundi banza urebe umuntu urebe uburyo muhuye none niba mwarahuriye mu kabari uri umukobwa wowe se ntiwamuta gusa bibaho bibaho ariko buriya abantu b'igitsina gore tutandukanye n'abagabo cyane twebwe hari igihe ushaka washaka ukiyakira ukumva uwo muri kumwe niwe wawe niba ari n'inzoga bakundaga ukiga kuzinywera mu rugo cyangwa rimwe na rimwe ukanabireka eh, kugira ngo wubake ariko abagabo hari igihe muba mwarahuriye aho akabona uri agakobwa keza urasa neza akabona uzi kubyina agahita agukunda ko uzi kubyina iyo akugejeje mu rugo rero ibyo yakubonagamo ntago aba akiri kubibona mm. urumva akenera kujya kureba bya bindi yakundaga mm. aba yagiye nyine urumva ugasigara mu rugo ugata umutwe abagabo rwose bagerageze <laughs> bagerageze pe <laughs> eh. mm. ubu kugeza akanya wujuje umwaka wa gatanu mu rugo ese kudakurikiza undi mwana ubu ntabwo umwana akeneye undira ah. nabyo ni ngombwa mm. ariko nanone tugendeye wenda mu bihe tugezemo ubundi biba byiza iyo tubyaba dushoboye kurera mm. kubyara benshi bajya mu muhanda udashoboye kwishyurira ishuri udakeneye kuba wabona igihumbi cy'imbuto ngo umwana amere neza ntekereza atari byiza mm. biba byiza rero nzanabyara abandi navuga gutyo ukagira ngo nturiya wenyine mm. eh, nzababyara we nzababyara ariko umuntu aba agomba kubanza kugerageza akareba uwo afite ko abayeho neza akanavuga ati simana niramuka impaye uwundi wazabaho ate ukanabiteganya basi yanaza ugasanga ntabwo bigoranye mm. tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu rero inama imwe cyangwa ebyiri cyangwa na nyinshi wagira umukobwa uri kuza gucya agiye ku mugabo cyangwa ajya kurongorwa mu kinyarwanda mm, inama zo ni nyinshi iya mbere buriya abakobwa nanjye byambayeho nubwo wenda imana yamfashije kubera wenda no kumenya gusenga nkagira uburyo mbigendamo mm. iya mbere abakobwa hari ukuntu iyo ari umukobwa afite inshuti nyinshi z'abasore mm. yaba ari kwitegura ubukwe bose ibyo bajya bita gusezera urabizi akavuga ati uzaze ntitwabaye nabi usezeye mm. hakaba uwuvuze ati ndamubonera umwanya hari ubukwe bujya bupfa rimwe kabiri turabibona mm. ugasanga wenda nagiyeyo ari umutego w'umugabo yari yamuteze ugasanga ntibigenze neza hakaba n'igihe bitari umutego akajyayo ugasanga bararyamanye nimba n'ubwo bukwe buje bubaye ugasanga atwaye inda zitari iz'umugabo aragiye yitiriye umugabo agahorana igishakwe ku mutima cy'uko umwana yamutwerereye utari se abakobwa bajye bihangana bitwara ushatse kuvuga yuko nk'inda zambera akenshi hari igihe abasore baba baribeshye hari igihe bibaho kuko nkanjye mfite abantu nka babiri nzi neza bifatika urumva rero n'impamvu mbivuze bazikuye mu gusezera undi utarayikuye mu gusezera akaba yaragiye gutyo bipangiye bakibanira nta kibazo banamaranye n'igihe kinini niba abantu bamaranye imyaka muri cumi n'itanu urumva abo ngabo bamaranye igihe kinini mm. ariko ku mutima bafite ikibazo cy'ukuntu yafite ibintu yahishe umugabo cy'ukuntu afite umwana utari umugabo kandi atabibwira umugabo mm. urumva rero kugira ngo uhore urubanza ku mutima gerageza wirinde urwo rubanza mm. ikindi kiyongeye kuri ibyo biba byiza iyo agiye azi ibyo agiyemo umukobwa ntakore ubukwe kubera ko kayitesi yabukoze sikavuye yabukoze n'abandi babukoze we ntabukore kubera puresha y'imyaka cyangwa urungano akabukora kubera ko yabitekerejeho agiye kubaka urugo kandi ari redi yuko ibyo azahura nabyo azihangana azagerageza uko ashoboye yanananirwa kananirwa mm. yagerageje rwose pe niyo mm. nama naha abakobwa kandi ntibagire ubwoba nk'ufite ubukwe wenda mu gitondo <clears throat> akaba wenda ari kubona ikiganiro ntagire ubwoba ngewe uri kubimubwira ubuzima arimo nabuciyemo nuko ari kwiyumva ubu ngubu nanjye niko niyumvaga ndatekereza nta gikomeye cya mbere uko bizagenda kose wazige gusenga nagera mu rugo yiragiza imana ubundi yubaha umugabo mm. nta kindi rwose urugo nta n'ubwo rukomeye wamenye kubaha umugabo ubuzima burendereye mm. fifi reka tugushimire cyane rero kuba wabanye natwe muri kino kiganiro urakoze cyane murakoze rwose imana iguhe mm. buri muntu wese aba afite icyo yumva yabwira urungano rwe harimo n'abakobwa erega mungana batarashaka cyane barahari benshi ariko ntibihebe cya mbere ni ukwifata neza bakajya birinda ibintu by'amavanse no gusura abasore mm. eh, bijya bibaho ntabwo waba uri kugandisha se abandi bantu bajye birinda gusura abasore ni umuco ko atari sawa se aya aya aya mm. umusore araguheshya ko agukunda mm. kuzanaho imibare y'ubukwe mm. wakubita <laughs> imyaka ufite mm. wakibuka ko abandi bagiye ukajya kumusura ejo akakubwira ati nyamara utampaye nibyava mukamuha ngo tuzabana biba byarangiye icyo yaragutegerejeho aba yakibonye rero abakobwa bagerageze ubukwe burahari imana ivuga ubukwe burahari iyo mu gihugu hari amahoro ni n'ibirori biba bihari akantu unazemo ntabwo ari sawa nako kuganira <laughs> ni ukuri ntibihebe mm. rwose ndabakomeje cyane basenge bifate neza umukobwa yifashe neza mm. ntabwo yabura umugabo yifuza yego cyane ntabwo yamubura mm. eh, ni ukuri mpagazeho hanyuma ikindi eh, buretse kunsezera winyirukanse eh, <laughs> witonze <laughs> ubundi umukobwa wese niba ageze mu myaka makumyabiri n'itanu kuzamura niba ari umusinzi umugire inama agabanya inzoga niba ari usenga se asenge neza ariko nawe ntakabyara ukuntu abantu bajya mu bintu bikavamo ubuyobe ubundi yicare ategereze azasubirizwa muri ibyo ikindi rero nanasezera reka mbanze nisuhurize umugabo umugabo wanjye aho ari mu kazi rwose ndatekereza ikiganiro wenda ashobora kukibona mana yanjye ndamukunda mwa ntabibona rwose amenye ko muzirikana mvandamukunda papa w'umwana wanjye mm. yego turagushimiye rero cyane dushimira umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro tukubwira ngo niba utarakoze sabusiwebu yikore kugira tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi turagushimiye cyane rero murakoze nawe